चरण में ही चारों धाम बा माई बाप के कबहू न छोड़ी है नहीं से जग में नाम बा माई बाप के कबहू न छोड़ी है ई नहीं से जग में नाम बा माई बाप के कबहू न छोड़ी है माई बाप के कबहू न छोड़ी है माई बाप माई के ममता जैसन ना कोनो प्यार बा पापा के जैसन नाही कोनो यार बा माई के ममता जैसन ना कोनो प्यार बा पापा গমন ইয়ার বা সব দুঃখ সহতে রহি माई के प्यार बा माई बाप के कबहू ना छोड़ी ह इनसे जग में नाम बा माई बाप के कबहू ना छोड़ी ह इन्हीं से जग में नाम बा माई बाप के कबहू ना छोड़ी ह इन्हीं से जग में चोले के सिखावस पापा उंगली पकड़ा के माई के डांट में भी प्यार बहुत बाटे प्यार बहुत बाटे चोले के सिखावस पापा पकड़ा के माई के डांट में भी प्यार बहुत बाटे इनको आशीर्वाद से ऊ में के नाम बा इनको आशीर्वाद से ऊ में सौ के नाम बा माई बाप के को बहुना छोड़ी हो नहीं से जग में नाम 何蹦拿下狐狸河？